телескоптордун жердин атмосферасынан тышкары чыгышы космос мейкиндигин изилдөөдө астрономиянын мүмкүнчүлүктөрүн бир топ кеңейтти жердин атмосферасы инфракызыл ультрафиолет рентген жана гамма нурланууну өткөрбөйт демек асман телолорунун нурлануусу ачык космостан гана мүмкүн ошентип космос мейкиндигине учурулган биринчи телескоптор биздин күн ультракызгылт көк жана рентген нурларынын кубаттуу булагы экенин көрсөттү бул нурлануулар интенсивдүүлүгү өзгөчө күн күйгөн учурда көбөйөт күндүн жарыгынан чыккан ультрафиолет жана рентген нурлары жердин атмосферасында олуттуу бузулууларга алып келет аба райына жана адамдардын жыргалчылыгына таасирин тийгизет ушул себептен улам азыр бир нече спутниктер космосто учуп жатышат алар күндү тынымсыз көзөмөлдөп андагы жарылуулар жөнүндө адамдарды эскертип турушат рентген жана ультрафиолет телескоптор жылдыздарды жана галактикаларды изилдейт алардын жардамы менен астрономдор жылдыздардын жашоосу жана өлүмү жөнүндө көп нерселерди биле алышты спутниктерден алыскы галактикаларды изилдөө алардын рентген жана гамма нурлары алардын рентген жана гамма нурлары өзөктөрүндөгү чоң кара тешиктер менен байланышты экенин көрсөттү ааламдагы бул гигант жылдыздуу аралардын табиятын жаңыча кароого мүмкүндүк берди жердин атмосферасынан алынган оптикалык телескоптор жерден көрүнбөгөн нерселерди көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөрү белгилүү болду учурда жердин орбитасында хабл телескобу жүрөт анын объективдүү линзасынын диаметри эки бүтүн ондон төрт метр бирок анын жардамы менен алынган сүрөттүн сапаты боюнча жер үстүндөгү бардык чоң телескоптордон бир топ жакшыраак